better public speaker. <laughs> now that you're all relaxed. Fui salgado, moscado. Lula foi solto. Não fique em choque com estado, esse é o modo. roupa já tinha avisado, teu Deus tá morto. Teu Deus tá morto. Doesn't work. Fui salgado, Lula foi solto. Não fique em choque com estado, esse é o modo. roupa já tinha avisado, teu left, right, left, right Mais uma carta do black sai, left, trás, left, trás Levou logo um tablef, right Somos todos Greenwald e os covardes querem mais Eu só tô assistindo pra ver quando o império cai uh! joga merda no ventilador Todo mundo sabe que é mentira, bruh Mas estatismo tá pra cocaína, Assim como o tá pra aspirador A inocência de Lula, o liberalismo soldado, demoscado, Lula foi solto Não fique em choque com o estado Esse é o modo roupa já tinha avisado Teu Deus tá morto Teu Deus tá morto Fui só o gado Lula foi solto Não fique em choque com o estado Esse é o modo roupa já tinha avisado Teu Deus tá morto Teu Deus tá morto Does it work? Low people Ooh. going to learn. Oh. Goddamn, goddamn, a soltura do Lula me fez investir em pesquisa. Se souber de uma vaga de tempo na história, me avisa. Blockchain, blockchain, quem tem Bitcoin na não vai bem. Mas tem o filho da puta do novo que quer me fuder também. Eu falo todo dia que o Estado é utopia e esses puto Político é mentiroso a priori e esses pau no cu confia. Não adorem um Deus que falhou. Uh, this is um, uh, the fucking democracy.